Здравия, друзья! На связи Денис Залевский, а, официальный представитель компании Search Energy. А, значит, э, кто из вас знает, кто следит за событием, что на 21 апреля у нас планировалось мероприятие «След во Вселенной». А, данное мероприятие отменено, потому как организаторы этой встречи, этого мероприятия повели себя неадекватно – и, э, в общем-то, возникли с ними разногласия. Э, сейчас я хочу э, вам донести информацию важную, что на 22 апреля, как мы и планировали, мы проводим съезд акционеров компании, то есть все, кто купил мегаватт-контракты, акции компании, добро пожаловать завтра, 22 апреля, в 14 часов будет начало мероприятия э, в Москва-Сити. Оно состоится <clears throat> отель, отель Новотель. Называется так. То есть Новотель Москва-Сити. Э, зал Москва. Зал, э, значит, минимум вмещает в себя 100 человек. Если будет народу больше, то, то есть, ну, найдем, где разместить остальных. Зал включает в себя там два экрана, проекторами. Э, Александр Сергеевич Кугушов э, вылететь с Италии не смог, и поэтому он будет с нами на связи в прямом эфире через Skype. Мы будем с ним общаться. То есть каждый из вас сможет задать свои вопросы э, напрямую Александру Сергеевичу Кугушову. И также будет присутствовать Александр Бобров, президент компании в России, и половина представителей компании также, в том числе и мы. А, поэтому а, будет дружеская атмосфера, все смогут задать свои вопросы, поделиться какими-то наработками, мнениями там и так далее. А сейчас я вам покажу экран. Так, так, так. Чтобы было понятно, как нам быть. На данное мероприятие стоит записаться. У Александра Боброва на странице ВКонтакте так, сейчас я его включаю.